hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है तो यहां से वो टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं यहां आप देखिए एक लिस्ट हमने बनाई हुई है अगर इस लिस्ट के अंदर से कुछ भी रिमूव करना है तो लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है तो यहाँ पे L I S T list नाम से बनाया था और डॉट लिखेंगे पॉप इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करेंगे और यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट तो आप देखेंगे लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा बचेगा क्या राम श्याम और रानी ये तीन नाम बच जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखिए ये हो गया और यहाँ से आप फाइव करते हैं इसको सेव करने के लिए इसको कोई भी नाम दे करके हम सेव कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे डॉट पी लगा देता हूँ एंटर कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला नाम जो रितेश था वो गायब हो गया है यानी पॉप का तो काम समझ में आता है लेकिन लेकिन हम ये चाहते हैं कि लास्ट वाला नाम नहीं हम जैसा चाहे वैसा ये काम करे उस स्थान से चीजें गायब हो या उस स्थान में चीजें ऐड हो जाएं जिस प्लेस पर हम चाहते हो तो उसके लिए इंसर्ट का प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे आइए देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट डॉट इंसर्ट लिखा और यहाँ पे हम चाहते हैं जीरो नंबर पे अब देखिए ये इंडेक्सिंग जीरो से ही तो स्टार्ट होती है ये जीरो हो गया ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया हम चाहते हैं जीरो नंबर पर जो नाम मैं लिखने वाला हूँ वो ऐड हो जाए तो अब यहाँ पे जीरो कॉमा यहां पे एक नाम दे देता हूं लोकेश लोकेश नाम दे दिया अब देखिए यहां पर इसको हम चलाते हैं तो क्या होता है फाइव प्रेस करते हैं एंटर करते हैं तो तो आप देख सकते हैं जीरो नंबर पे लोकेश ऐड हो गया है देख सकते हैं ना ये लिस्ट के फंक्शंस हैं अब देखिए अब यहां पर हम चाहते हैं ना लोकेश जीरो नहीं बल्कि टू नंबर पे ऐड हो तो टू क्या होगा यानी जीरो राम हो जाएगा वन श्याम हो जाएगा और टू पे रानी के पहले और श्याम के बाद यहां पे ऐड होना चाहिए तो यहां पे अगर F5 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे स्थिति कुछ वैसे ही स्थिति बन जाएगी तो ये तो हो गया इंसर्ट अगर आपको अब डिलीट करना है तो डिलीट के लिए क्या करेंगे डिलीट भी तो एक काम है तो डिलीट के लिए तो रिमूव आप लगाते हैं लेकिन आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे ही लिख देना है इंडेक्सिंग जीरो की है यानी जीरो से हमें जीरो नंबर वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो राम जो है डिलीट हो जाएगा इसमें से तो राम को डिलीट करने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं आप ये देखिए फाइव किया यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखेंगे श्याम रानी और रितेश आ रहा है ठीक है एकदम आसान है ठीक है जबकि पॉप में ये कहानी नहीं होती थी पॉप में अलग होता था और अपेंड में भी अलग होगा ठीक है अगर मान लीजिए दो नंबर का एलिमेंट डिलीट करना हो तो जीरो वन टू यानी कि रानी डिलीट हो जाएगा तो रानी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी तो देखिए इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है ठीक है ना उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी